Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Jumpa lagi bersama saya Abang Sudoetoy. Pemalu, pemalu, salam untuk semuanya pemula, pemula, pemula, pemula. Baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Tetap semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Wis, pakai peci. Orang mau sholat ya, mau sholat maghrib. Cuma saya ingat nih, ingat-ingat cuma sharing sharing sharing sharing ya sebentar sharing sebentar aja ya untuk memotivasi motivasi motivasi ya sahabat-sahabat pemula biar lebih maju tetap semangat semangat berkarya tetap mencari subscribe tapi jangan terlalu banyak jangan terlalu barbar untuk yang sudah bisa lab lab lab lab lab jam tayangnya juga dikejar biar berbarengan pas di monet berbarengan jam tayang sama subscribe-nya untuk lanjut untuk yang sedang mencari 10 dolar lebih semangat lebih semangat banyakin upload video live streaming live lab lab lab lab pokoknya ya lab streamer lab silent uh penting itu lab silent kita bisa tidur ah kenapa sih nggak begitu pada nggak mau sih buktiin nah dan ses sesungguhnya ya perjuangan itu ya kan ya perjuangan youtuber itu kalau untuk mencari subscribe itu ya 1000 jam dan 4000 eh untuk mencari subscribe 1000 dan 4000 jam itu jam tayang kalau menurut saya tidak terlalu mudah kalau subscribe agak terlalu <tsk> susah lah kadang naik turun kalau jam tayang lebih mudah siapa yang mau siapa yang mau saya puterin siapa yang mau puterin ayo daftar komen di bawah komen di bawah One Piro <laughs> nggak iseng iseng cuma gini eh, untuk sahabat pemula pokoknya lebih giat lebih giat jangan ngan mundur jangan lari di tempat jangan mundur ya semangat semangat semangat ntar kita belajar belajar belajar belajar bersama ya bersama saya Bang Sudetoy saya misalkan ada yang belum saya tahu ya saya juga taruh bertanya bertanya sama senior senior kita atau suhu suhu kita ampun suhu jadi begini sebenarnya perjuangan sesungguhnya itu sebagai seorang youtuber itu ntar sesudah di monet uh sesudah monet mencari 10 dolar mencari 10 dolar mencari 10 dolar 10 dolar 10 dolar mencari 10 dolar itu kan mungkin sahabat-sahabat saya seangkatan saya yang lagi mencari 10 dolar susah naik turun naik turun sama seperti jam tayang begitu kalau 10 dolar karena saya udah merasakan sendiri dan ini hasilnya e, makanya dari situ dari situ saya ingat well, ya udah saya sharing sharing saya share sama sahabat-sahabat saya biar lebih semangat sebenarnya sesungguhnya perjuangan yang sesungguhnya menjadi seorang youtuber atau konten kreator itu yang paling berat itu yang paling berat itu sudah mendapatkan uh, apa udah sesudah dimonet dan lebih berat lagi sudah mendapatkan Google AdSense karena kebanyakan yang sudah mendapatkan Google AdSense itu kadang-kadang ngupload video yang nonton kan sedikit ya mungkin mereka kurang bersilaturahmi jadi kita silaturahmi terus baik ke sahabat lama, sahabat baru, kawan baru, kawan lama. Kita silaturahmi, tetap jalin silaturahmi itu yang paling utama. Nomor satu, nomor one, nomor one silaturahmi. Kalau menurut saya itu ya, video tidak perlu bagus, tidak perlu diedit, bohong, edit, edit, edit. Silahkan. Anda yang ngomong diedit, edit, edit, sudah mendapatkan ini belum? Kalau yang sudah mendapatkan ini, saya akui jempol. Khusus buat pemula, semangat. Yuk kita kasih, kita bantu, kita bantu. Banyak pemula-pemula kita, sahabat kita, sahabat saya, yang berada di pelosok desa, pelosok hutan. Modalkan HP, HP jadul. Mereka kasihan. Yuk bantu, bantu, bantu, bantu. Yuk maju bersama, sukses bersama. Jadi sesungguhnya itu eh, untuk menjadi seorang youtuber itu tidak perlu peralatan yang canggih, HP HP biasa, HP jadul juga bisa. Yang penting ada punya kuota. Kalau tidak ada kuota, numpanglah wifi wifi gratis atau banyak di makanan siap saji atau perkantoran atau pertokoan ya numpang numpang makan siap saji yang penting minta pasportnya aja ada pura-pura kita beli pura-pura ngapain kayaknya itu terus hmm, jadi perjuangan sesungguhnya itu sudah di monet mencari 10 dolar susah. Susah, susah, pusing. Nah, itulah sahabat-sahabatku. Boleh tar, kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Kita bantu Wani Piro. <laughs> Nggak ya, iseng. Jadi sesungguhnya perjuangan untuk menjadi seorang youtuber itu ya sesudah di monet mencari 10 dolar dan sudah mendapatkan Google AdSense. Saingannya lebih berat kalau udah mendapatkan ini berat beratnya kenapa saingannya banyak senior senior lebih senior yang subscribe udah ratusan sebanyak orang-orang terkenal seperti artis Baim Wong Rapi Ahmad Haris Ahmad saingan kan Absa Ahmad ya. Cindy Ahmad Cindy Black Cindy White Damas Mama Palen ibarat katanya seperti itu itu banyak ya tapi kita kalau sahabat-sahabat kita bukan saingan itu biasa e, kita maju bersama sukses bersama jadi lebih beratnya itu sudah mm, monet dan sudah mendapatkan Google AdSense ya. itu saingannya lebih berat ya karena ba banyak yang udah subscribe besar udah kalangan orang mereka ya kalangan-kalangan artis kalangan aktris orang-orang terkenal orang berwibawa lebih sensional kalau kita ini siapa ngaca dong ngaca ngaca kita ini bukan siapa-siapa bukan artis bukan orang terkenal tapi kita berusaha berusaha berusaha kita maju yuk maju bersama sukses bersama jadi seperti itulah jadi perjuangan sesungguhnya itu seorang youtuber itu pastar sudah dimonet lebih berat lebih berat lebih berat tapi kalau sudah tahu caranya trik-trik-triknya, trik-trik-triknya ikutin aja di tutorial-tutorial saya atau tutorial yang lain banyak yang senior-senior kita. Yang penting yang diikutin itu, yang berikan, yang mengasih informasi tutorial itu sudah mendapatkan ini. Baru kita percaya. Kadang yang saya lihat sekarang banyak yang ikut-ikutan bikin tutorial-tutorial, tapi mereka itu gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, dan menjelekan eh, konten-konten uh, kreator yang lain mereka itu yang ngiri apa gimana yang merasa salah merasa tapi eh, nggak mau disalahkan tapi kalau sudah mendapatkan ini saya akui jempol good job ya jadi ikutin langkah dan langkah demi langkah demi langkah demi langkah demi langkah step-step kita pasti jadi itulah seperjuangan sesungguhnya seorang youtuber itu sesu yang sesungguhnya itu sesudah dimonet dan sudah mendapatkan pin Google AdSense. Kalau untuk mencari 1000 jam, eh 1000 jam, salah mulu malu belum ngopi nih, muadan muadan di masjid nih, muadan dari muadin Allah Akbar Allah Akbar gitu ya. Jadi perjuangan <laughs> sesungguhnya itu ya sudah dimonet ya dan sudah mendapatkan pin, pin Google AdSense. Kalau mencari 1000 subscribe dan 4000 jam itu ah itu mau saya tidak terlalu apa-apa padahal kita udah susah juga ya tapi yang lebih mudah lagi mencari jam tayang yuk kalau silakan sahabat-sahabatku atau senior saya kalau ada yang menambahkan silakan jadi uh, si para pemula atau yang baru-baru bikin konten biar lebih maju biar lebih percaya diri yuk percaya diri yang sudah bisa lep lep lep lep lep lab. kita nggak jangan jadi penonton terus rubah rubah mindset kita jangan jadi penonton terus buang-buang waktu jadi kita juga harus bisa live dulu saya seperti itu saya menonton menonton menonton kadang saya dihiraukan saya gimana dipinggirkan demi Allah saya merasa nangis saya gimana kok orang kayaknya menyepelekan saya makanya dari situ saya bangkit saya bangkit saya bangkit saya bangkit itu ya pengalaman pribadi saya betul-betul sedih saya merasa sakit hati kok orang tidak menghargai apa gimana ya saya sih tetap hadirin hadir tapi alhamdulillah mereka yang menyepelekan saya atau yang hina saya bisa saya kalahkan saya tidak dendam tidak dendam itu cuma berbagi pengalaman jadi untuk pemula bila mana terjadi seperti seperti itu jangan kaget yuk bangkit maju bersama sukses bersama terima kasih Halo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Maju bersama, sukses bersama.